het beste als iedereen eh, gewoon die eh, de ambitie heeft om die vijf rondes te gaan lopen. Iedereen die dat in zijn hoofd heeft nu, dat die gewoon om 9 uur morgen start. Nou, wat belangrijk is om, eh, om te weten, is er liggen zeven boeken op de route. En je mag in een, een buidel graaien. Dan heb je een nummertje wat je eruit trekt. Dat is je bladzijde die ik terug kan zien. overal wel. dames en heren, eh, over een kwartiertje of mijn 14 minuten op mijn eh, klokje eh, gaan we beginnen de wedstrijd. Hier wordt dus, dit is de start-finishlijn. Nicole heeft dadelijk een aantal nummers voor iedereen. Gaat Nicole even uitleggen? lekker maar leuk, ziek en gezond. Aan het einde van de weiland aan weerszijde staat links een dikke boom. Achter die boom ligt plaats de boek. het over koffie. Kijk, nou, hij zit echt in, In uw man is het. Wie had nummer 65? 6! Ah, maar dan missen jullie. We hebben er gewoon allemaal in gemist. Oh, zie je wel. Oh, wat stop. Ik vroeg, ja, ik had al zo'n idee. gevlogen vroeg mensen nog aan Renske van hoeveel hebben we nou gehad? Ik dacht dat we er vier hadden. dus zei vijf. Ik dacht, hè, vijf? Oh, ja. We hebben het boekje 5 wel gezien, maar... Oh, maar je moet ik even weer omschrijven omschrijving kijken welke we dan gemist hebben. Hebben we dan misschien 4 gemist? Allemaal gedisqualificeerd. Ja, nou ja, dan houdt het hier op. Ja, nou dat was het. <laughs> Helaas uit dit ding. Nee, dat is niet zo nummer 6. Het is nummer 5 of nummer 4. Ik denk zeker 4 hebben we nog wel gehad. Oké. Nou uh, mensen. We hebben allemaal wat er nog wat te eten? Ja, hebben we lekker pizza gemaakt ja. voor ons? Of, Lekker half kuipje. Zal lekker wezen. Zo, het Ja, het is wel spijtig, weet je, want de, eh, de puristen die zullen altijd zeggen van ja, je hebt wel die 160 gelopen, maar je hebt niet alle bladzijden. En dat zal, weet je, dat zal altijd herhaald blijven. Dat is wel heel zonde eigenlijk. Door eh, Mich zal is ons dit altijd worden nagedragen, denk ik. <laughs> Super. Uh... Volgende keer moet je een boek meenemen. Zo kunnen de anderen niet uh, iets vinden. Die was aan museum. Heb je een nummer? Ja. Mijn? Eh, misschien. 13. 13, ah, Mick. Ja. Wij, zijn echt kijfris nog. Ja. ja. Ik had het net helemaal niet moeilijk. Nee. Daar heb jij. Hij lag Op naar de pasta en naar een biertje. Daar hebben we wel zin in. Ja, daar komen ze aan hoor. hoi. Oh, godver, is het kapot ook? Of niet? Ja, ik heb hem kapot gemaakt we zijn nu op de hè? En nu begint het pas. Ja. Leuk dat je gelijk hè? Nu gaat het pas beginnen. Nou, ik 100 kilometer ook, Bij 60 kilometer ben je pas op de Ja. waren de weg daar net e- even kwijt. Ah. Dus dat was een beetje vervelend. En Sammy heeft het een beetje gehad. Nou, een bak koffie. <laughs> ja. Ik weet niet waar we heen gaan. Daarheen. Laten we daarheen gaan. Sofia. Maar ik weet niet wat de race-directeur ervan vindt. Als we nog voor een ronde gaan. Dat is het gebied. Sorry? Dat is het Ja, dat dacht ik wel. C'est où C'est pas. Ça va Ça va les là. Ça va bien Ça va bien Pas fatigué Nou, zet hem op eens, Jan. Laatste rondje. Bravo Merci. Alors Bien Ça a sans stressé. Euh... il a couru, il sais pas où, mais il a couru Assieds-toi euh, Non, j'ai beaucoup marché. Hein Assieds-toi Attends, je... je retire d'abord mes choses. Alleen? Ja, Zo. Zo. Ja, man. Goed gedaan, jochie. Dat is geweldig. We hebben een tijd. Dat We hebben een tijd. Dankjewel. Ik wilde net onder de 30 uur finishen. De laatste 2, 3 kilometer was zo'n rush. Echt gewoon... Kikken. Ik had nog zoveel over en echt volle vaart overal naar beneden en omhoog. Oh, fantastisch. Maar ik heb wel uiteindelijk 151 kilometer geklokt. Dat komt denk ik wel... Overeen met... Eh, nou, het is denk ik iets te weinig, want het rondje was iets meer dan 30 kilometer. Dat was echt kicken. <laughs> was het goed? ja joh. Het was echt alsof, eh, alsof iemand de handrem vanaf haalde. Ja. <laughs> Geweldig. Geen centje pijn. Ja. Ik heb eh, een blaar onder mijn voet zitten. Mijn, mijn beide kleine tenen zijn eh, beurs. Ja. Die zullen wel zwarte nagels krijgen, denk ik. Eh, let op En misschien zit er ergens anders nog wel iets, maar... Oh, ja, hij heeft echt pijn. Oei, oei, oei. Kon ik al zien dat het echt gewoon niet zomaar een pijntje was. Strippen? Ja hoor. <laughs> oh jongens. Bikkel. Hey. Lange dag. It's been a long day. Ja, ik kon even, even niet blij zijn, jongens. Sorry. Nee, nee, nee. <laughs> Ik ben ik even niet blij. Ja. Appelsijtje. Dat is die, dat is ja, ach. Morgen lach je erom. 15.25 maken we dan. 15,25. Nee, ik moet even opschrijven, want ik hoor hier... niks eigenlijk. Ja, weet je, dit laatste stuk is allemaal penis. maar op een gegeven moment dan... Ik zei van, nou, eh, ging die afdaling, ik zeg, ga ik zeg ga maar, weet je. Ik zeg, ging die afdalingen nog een beetje? Nou, ging ook niet meer. Het ging gewoon niet. Weet je, vanavond geslapen, nog twee pijnstilletjes. Wat is er met Renske en, eh, Jan? Eh? Hey! Ja! Super. Ah. Klaar. Ik hoorde dat je op een gegeven moment hier aankwam dat je een beetje zagrijnig keek. Ja, de vierde ronde was echt zo waardeloos. Ja. Bijna zeven uur over gedaan. Ging helemaal nergens meer op. sagesse, mais j'aime ma